起床了，都几点了还不起来？哎，再睡一会儿。哎，我说你们怎么回事啊？这都几点了？哎，昨天游戏玩太晚了。嗯，那行吧。我还说带你们去参加我朋友的聚会呢，小姐姐可多了。那我只好自己去喽。会儿啊，妹儿啊，你看这外面这天气，多好呀！要不出去走走，多可惜啊！ 咱们呀？其实也不稀罕你那什么小姐姐，主要是觉得你一个女孩子出去不太安全。你能不能收拾一下？啊，马上出发。嗯，可是小姐姐们都有男朋友了哟。那不去？哎，不去可不行，不去可不行。哎，除非时光倒流。 <laughs> 哎，别！哎，你们你们你们怎么回？ <laughs> 你们怎么回事啊？ かわいい人はすぐに見飽きてしまうものよかわいい人はすぐに見飽きて 小裙子终于到了，这两条穿哪一条好呢？我的御用模特呢？你们懂的。哎，你们好了没有啊？哎，嗨，啥事啊？快点出来，快点出来！哎，出来我看看，出来我看看。 嗯，效果还不错嘛，挺好看的。啊，我看一下，指尖这个呢，挺活泼俏皮的。不过这个红色不太适合今天的天气，算了，再看看。哦，指定这条不错，很适合我的气质，就你这条了，替换下来吧。哥，哥。了了了了！ 过来一下，怎么？过来一下嘛。过不过来？不错不错，这个紫嫣这个呢，挺显肤色的。紫菱这个也比较有气质啊。接下来试一下我新买的眼影盘吧。你们是不是？ Oh my god！这个颜色也太好看了吧！以去洗掉了吗？啊？洗什么洗？先去逛街啊！逛街！直男哥哥和暖男哥哥的区别。哥，我想买个包。多少钱？两万多。干嘛突然想买包啊？因为我闺蜜也买了呀。干嘛老跟你闺蜜比？ 我为什么不能跟他比啊？怎么跟他比啊？你看，你脸有他圆吗？没有他粗吗？他出去人家都说，哎，你的包真好看。那你出去人家怎么说？呀呀，你长得真好看，身材真好，是吧？好像也是哦。明天要加吗？来，那我给你买。哎，妹妹。嗯，你们在哪啊？我好饿啊。 在外面工作忙了，在在忙一会儿就回来了啊！那你们什么时候带我回来去吃东西啊？吃东西？啊，改天吧。今天可么不行了？今天太忙了，太多事儿了。好吧，那你们今晚上要干嘛？嗯，就随便吃点就行了。吃啥都行，再吃点就回来。啊，别烦我。们，干嘛？呀、 今天这个碗我是无论如何也得吃，因为别的，就因为我翅膀软硬了。就算你拿把刀把我的翅膀给我砍下来，我也不会动。行不行？ 吃一口吧。嗯，那就一口哦。你吃面吗？那我只泡我一个人的了。你们干嘛？嗯，好吧。 嗯。啊啊！我们学校有个人一直缠着我，我已经拒绝过他很多次了，可是他还是不愿意放弃，我们该怎么办呀？哎，你看吧，又来了。来来来，看看。 臭小子，钱。早餐二十，一个月六百；午餐五十，一个月一千五；晚餐一千五。化妆品三千打底，护肤品两千打底。房租二千五，水电一个月五百。衣服三千打底，一个月一万四千六。包包口我还没算，搞定。对了，告他一声，就你哥眼红。 哥，一直以来的家务都是你们两个做的，辛苦了。今天你们就好好休息一下吧，我把前面的杂事都做了，你们只需要完成最后一步就可以了。真的假的？真的呀。等会你们要去把垃圾倒一下哦。哥，衣服我已经洗好了，你们两个去晾一下就可以了。嗯，好。哎，累了一天了，总算是把所有的东西都搬上车了。现在知道我们平时多辛苦了吧？嗯。 没事啦，谁叫我是你们的妹妹呢？来吧，还是最后一步。 哥，你来。